JL Tech 在上期节目《以太坊合并》，你准备好了吗？已经从技术层面介绍过了以太坊的合并。根据以太坊官方推荐的三种形式：单独质押、集体质押和质押级服务，我们分析了这三种质押方式的利弊。有兴趣的朋友们呢，可以点击上方的链接或者下方评论区里的链接来查看这期节目。今天我们接着上期节目的内容，看看市面上其他的以太币质押服务。那这期节目的主要内容分为第一。 JL Tech 带着大家看一些区块链上的市场的数据，分析一下以太坊区块链和它的生态。目的呢，是为了让大家对以太坊之后的涨跌有所感知，并学会形成自我的判断。第二，JL Tech 带大家再看看质押服务本质押服务的数据信息，了解以太坊质押的宏观情况。 第三，Jailtech 搜集了网友的提供的一些信息，这些网友已经使用了 Coinbase、Binance、Lido 进行以太币的质押。我们一起来看看他们是怎样质押的。如果你只对其中的一个部分感兴趣，也可以直接跳过其他部分，观看你最感兴趣的部分。节目干货多多，欢迎大家收藏、转发或者分享给其他人。好了，我们现在直接来看这张 Misery s 的以太坊二零二二年第三季度的收益表。 从 total fee 这一栏以及矿工收益这一栏来看，矿工收益这里还包含了数块的收益。我们看到费用和矿工收益从2021年第四季度就开始一直在下降，尤其是2022年的第二季度到2022年的第三季度这段时间的下降幅度是最大的。大家看这张直线图，体会会更加明显一些。这张关于以太坊日活跃地址的图。 在二零二二年七月末左右有一个大幅增长，是因为有矿工宣布了以太坊 POW 分叉计划，但是这些增长并不是因为有新的用户进入而产生的，这就值得好好考虑，这到底还算不算是一个积极信号了？矿工现在是创建了一个分叉叫做 ETHW，就现在来看，对以太坊的整个网络的影响是微乎其微的，也并没有什么用户参与，基础设备也很有限，所以他们是否能成规模还得看。 还有一个有意思的，呃，以太坊的看涨期权的数量图。看涨期权意思是看好某一种代币，赌它之后会涨，然后花一笔钱买一个权利，之后以某一个价格来购买这个代币。这里 J L Check 就假设大家都懂什么是看涨期权了。根据 Missary 的报告，这些以太坊的看涨期权的执行价格在九月三十日到期时最高为五千美元，在十二月三十日到期的最高执行价为两千五百美元。 短期的投机者看重的是九月三十日到期的这批合约，而基本面投资者更关注的是十二月到期的合约。这里，G L t e c h 会通过这些衍生品来看看整个市场的情绪是怎么样的，看看市场上是看涨的人多还是看跌的人多，他们的心理预期大概在什么价格。 接下来我们看看以太坊质押的一些数据情况。这张表格是 Glassnode 提供的以太坊信标链累计质押数量。在这幅图中统计的数据大概是到2022年9月左右。九月左右，信标链上质押的 ETH 总量约为是总流通量的百分之十一点二二。相比，ETH 总流通量中百分之二十七存在智能合约中，百分之十六点八在交易所里。 这幅图显示的是以太坊上的质押的情况，截止是二零二二年九月份左右。Lido 是最大的质押平台，Lido 的质押者数量占质押服务的百分之百百分之三十一点一，其次是 Coinbase、b i n a n c e 和 Kraken，这三大交易所的质押者占总服务的百分之二十六点六。还有一个值得注意的是，据 Glassnodes，截至二零二二年九月左右。 只有六十七名验证者自愿退出验证服务，还发生过一百六十七次恶意行为。不过这一百六十七次并不全是真正的恶意事件，也有可能是呃一些开发时用来测试的事件。最后我们看一下这些已经参与质押的质押者他们的收益情况。Glassnode 计算的数据是将质押者质押的 ETH 乘以当时的 ETH 兑换美元的实时价格。 然后除以质押的 ETH 数量，算出了一个叫做存入平均平均价。然后将这个存入平均价和市场上的 ETH 实时的交易价格来相比。另外，Glassnode 还将存入平均价加上了质押者的收益，算出了一个存入加质押收益平均价。这个价格可以让我们直观感受一下收益率大概是多少。我们看到这幅图，发现 ETH 实时的交易价格。 一六五零美元是低于存入平均价二四七零美元的，原因是最近的加密币寒冬让 ETH 的价格处于波动中。一些已经参与质押的人是在以太坊高位的时候存入的，所以就导致了存入平均价是高于 ETH 实时的交易价格。另外，存入加质押收益平均价二三九零也是低于存入平均价二四七零的，说明了说明了质押收益大概在百分之三点二左右。 但是仍然是低于 ETH 实时的交易价格，让许多投资者更愿意选择灵活性较高的方式来质押 ETH，例如 Lido 项目。 <clears throat> 参与 Lido 项目的投资者质押了 ETH 给平台方，然后会收到 sTETH，即 Lido 项目的代币。sTETH 可以在市场上交易，让投资者可以进行买卖，来平衡存入平均价远高于 ETH 实时的交易价格造成的损失。 我们通过上面这些非常有用的市场数据，就可以对以太坊的质押有一个基本的判断了，还了解到了一些隐形的成本，就是刚刚提到的存入平均价高于 ETH 实时交易价格。不过这个成本会因为 ETH 以太币的这个涨跌而发生改变。好了，我们继续今天的最后一个部分，一起来看看怎么参与以太坊的质押，在 Coinbase、Binance 和 Lido 上是怎么操作的。首先，我们来看怎么在 Coinbase 上质押。 其实是非常的简单的，在 ETH 界面很容易就可以看到了这个 Stake Now 选项，现在收益率是百分之三点九二，Coinbase 叫它 APY。然后我们看一下这个 Learn More，点进去是 Coinbase 非常详细的对于 ETH 二和 CB ETH 的介绍。质押按照 Coinbase 就是从 ETH 换成 ETH 二，但是 CB ETH 却不一样。 是相当于把 ETH 二在智能合约里打了个包，转换成 CB ETH，这个过程叫做 Wrap。JL Tech 的理解是这两个过程是分开的，意思是你可以只把 ETH 换成 ETH 二，或者再多做一步，把 ETH 二转换成 CB ETH，这样就可以在上海升级之前对资产进行自由买卖。JL Tech 在这里先做个节目预告，我们将在下面的节目为大家详细解释什么是 Wrap。 打了包的这个 ETH，有时候我们也叫做 WETH。那我们是不是也能看到 WBTC？那这些打包了的加密币是干什么的？另外，我们还将详细分析这几个可以质押以太币的平台，他们发布了这些，例如 SBE TH。那之后还有 Lido 的 STE TH。那我们会带大家看一看这些代币到底有没有什么投资价值。JL Check 在网上看到一个网友，在以太坊合并之前就参与了质押，当时的质押流程和现在的不太一样。 当时是需要先在等待清单里排队，然后等收到 Coinbase 邮件了才可以参与质押。现在是直接在 Coinbase 界面找到 ETH 二，点进去就可以直接参与了。这个网友的 Coinbase 钱包里没有 ETH，他是先把自己的 BTC 换成了 ETH，然后再从 ETH 换成了 ETH 二。在合并之前质押收益率还保持在百分之五左右。随着以太坊合并成功，近两天。 收益率只有百分之三点九二了。另外，Coinbase 上这个 APY，据官方称不是复利这种形式 compounding，而是每日计息。所以你可以之后去 Coinbase 账户里看，你的利息在跳动增长，其实就是在更新利息。好了，我们再看看 Binance 上的情况。Binance 的操作其实也非常的简单。进入界面之后，按照页面提示点一点就可以了。现在。 每日的质押限额是五万个 ETH，我的个人质押限额也是五万个。这里 b i n a n c e 提示的是，要等以太坊上海升级完成之后，才可以开启提现功能。还有一个是在 b i n a n c e 质押了 e t h b i n a n c e 会将等比例的一比一的 BETH 发到你的账户上。你也可以之后在二级市场上购买 BETH，等到提现的时候，质押换来的 BETH 加上质押的收益，再加上购买的 BETH，全部都能换成以太币。 Finance 这里和 Coinbase 有所不同，应该是只要是质押了 ETH 就自动会收到 BETH，不像 Coinbase 要你自己去操作一下，把 ETH 二转换成 B CB E ETH。最后，GL Tech 要说的是。 Finance 这里和 Coinbase 都是中心化交易所，那意味着你必须在这些交易所里进行买卖。例如上面的这网友要本身是在交易所里有 ETH 或者是别的币，然后在交易所里才能换成 ETH 二，或者是使用银行账户里的法币先换成 ETH，再换成 ETH 二。如果不想使用中心化交易所，或者本身已经在加密钱包里，例如 MetaMask 已经有 ETH 了，希望将加密钱包里的这些以太币拿去质押，这时就可以选择 l i d l 项目。 Lido 项目是去中心化的以太币质押项目，直接在网页端操作就可以。如果要质押的话，请在浏览器上先装上 MetaMask 的拓展程序，然后进入 Lido 的主页，开始进行质押。先要连接自己的 MetaMask 钱包，选择信任，之后选择质押以太币的数额，然后提交，过程也一点都不复杂。我们以我们可以看到，现在 Lido 项目收益的 APR 是百分之五点七，交易费为一点四二美元。 g l Tech 也准备之后为大家详细分析一下 l i d o l 这个项目，那请大家要继续关注我们的节目，也请大家订阅我们的频道，不要错过你喜欢的内容。另外，如果你想要了详细了解加密钱包 MetaMask，我们 g l Tech 也有相应的节目进行介绍，有兴趣的朋友可以点击上方链接，或者是下方描述栏，或者是评论区的链接。好了，今天我们的节目就到这里，谢谢你的收看，我们下期再见。如果你也对区块链感兴趣，或者对这期节目有什么想法？ 欢迎下方留言讨论。接下来，GL Tech 还会为大家带来区块链领域不同的热门话题，期待下次见到你。